keangkeran hutan serni di desa Mbate Gede, Jepara. Menurut cerita, ketua zaman dulu, pegunungan serni yang terletak di desa Mbate Gede, Kecamatan Arumsari, Jepara, ada sebuah makam kuno. Makam tersebut dipercaya sana adalah arwah pun Belanda. Sering orang melihat penampakannya seorang menara Belanda. Konon jalan yang ada di sana dibuat pada zaman penjajahan ayat bergerombangan